तो हेलो फ्रेंड्स कट कर दे तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूं फहीम और आप देख रहे हैं experiments hundred six eight six तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं द हैमर ऑफ थॉर तो गाइस यार जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि आपका सुपर हीरो मार्वल्स में से कौन सा है तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा no, no, no, no. तो कैसा लगा आपको हमारा जॉल नेट अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दो